सो so, आज मेरे साथ में अंकुर भी है और कौस्तुभ भी है मैं दोनों का एडजस्टमेंट करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखूंगा आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है वो होता है एडजस्टमेंट देखने का अंकुर अपने शोल्डर प्रॉब्लम के साथ में आया है बैक प्रॉब्लम के साथ में आया है और अंकुर मेरे पास आता रहता है अंकुर लेट्स डू इट है ना हाँ जी चश्मा निकाल देंगे अंकुर का लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है पीछे से शेप स्ट्रॉन्ग uh, है मस्कुलर है देख सकते हैं इज अ पहाड़ी बॉय और right side is weaker Ankur हाँ। ये तेरी शोल्डर इंजरी या तो तेरी चोट की वजह से या किसी वजह से but now it's a time that you should be strengthening the right side also तो स्ट्रेंथिंग uh, हो सकती है आपकी पुशअप से हो सकती है आपकी डंबल्स यूज करने से हो सकती है पुलअप पुलअप मत करना पुलअप से ये खिंच जाएगा okay. हां तो push up bench press shoulder exercises ये सारी चीज़ें करनी ताकि हम इस कैटलॉग को स्ट्रॉन्ग कर सकें बैक क्योंकि ये बैडमिंटन काफ़ी खेलता है लेट्स सी कितना इसका खुला है टाइट है nicely open now the middle back easy relax turn करेंगे हाँ Yes. Easy. छोड़ देंगे बैक भी खुल गया it was an loud crack but yes you and I can hear right ये साइड आपकी टाइट है बैक की मैं सही कर सकता हूँ थोड़ा उठा हुआ है easy Easy, it feel it Yes. Easy. Easy, relax. Okay. Neck, this side is relaxed, betting. Up shoulder, cutting Okay. Ah. Nice. Easy. Easy. कुछ फील हुआ जब उसको रोटेट किया मैंने हम्म। अब मतलब हल्का सा तो फील हुआ जब मैंने इसको रोटेट किया ये मसल्स टाइट हैं काफी कंपेयर हम्म। टू आप जब ये जाते हो देख हाँ, लो हाँ, हाँ, कितने इजीली आप इसको रोटेट कर पा रहे हो ये स्कैपुला पूरा रोटेट कर पा रहा है हम्म। ये स्कैपुला रोटेट नहीं कर और उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर ऊपर उठ भी है हम्म। इसीलिए इसको एक बार और करते हैं शोल्डर नीचे रखो इजी ये हम्म। और जो कस्टम है feels much better yeah uh हाँ, -huh. हाँ।